अस्सलाम वालेकुम friends and welcome back to my channel दोस्तों अगर आप भी अपने एंड्रॉयड डिवाइस में फार्मिंग गेम खेलना पसंद करते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है जी हाँ फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको top five farming simulator game के बारे में बताऊँगा जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस होने वाला बिल्कुल रियल फार्मर का और यहाँ पर तमाम तमाम गेम के जो ग्राफिक हैं बिल्कुल थ्री डोर एच ग्राफिक हैं तमाम तमाम गेम टॉप फाइव में आती हैं और अगर आप फार्मिंग गेम खेलने को पसंद करते हैं तो इन पाँचों में से कोई एक भी आप गेम खेल सकते हैं तो आपको वो ज़रूर पसंद आएगी सारी की सारी गेम बहुत ही अच्छी हैं अगर बात करें इन गेम की ग्राफिक की तो गेम की ग्राफिक तमाम तमाम गेम की ग्राफिक बिल्कुल रियलास्टिक ग्राफिक है और थ्री डी एस डी और पी सी वाले ग्राफिक इन तमाम के तमाम गेम में मिलने वाले हैं इसके साथ साथ तमाम के तमाम बिल्कुल फ्री हैं गूगल प्ले स्टोर पर गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं तमाम के तमाम गेम के लिंक दे दूंगा वहाँ से जाकर भी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं तो आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है इसलिए अभी से एक वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप गेमिंग से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बार को दबा लें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर और से कर दीजिएगा आप तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो की तरफ और यहाँ पर हमारे पास पहले नंबर पर गेम निकल के आता है जब हमारे पास चार गेम्स निकल के आते हैं जो कि एक मुकम्मल सीरीज़ है या फ्रेंड मैं बात कर रहा हूँ फार्मिंग सिमुलेटर 14 से लेकर फार्मिंग सिमुलेटर 18 तक ये फ्रेंड्स फार्मिंग सिमुलेटर चौदह से लेकर फार्मिंग सिमुलेटर अठारह तक जितनी भी गेम्स आई हैं एक ऑफिशियल गेम है फार्मिंग सिमुलेटर की और यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस होने वाला है बिल्कुल रियल फार्मर का यहाँ पर आपको बहुत सारी मशीन दी जाती है ट्रैक्टर हाईवेस्टर और बहुत कुछ आपको इस गेम में दिया जाता है आपको रियलास्टिक और पीसी वाले ग्राफिक इस गेम में देखने को मिलने वाले हैं अगर आप फार्मिंग गेम खेलना पसंद करते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये सबसे बेस्ट गेम्स हैं इन चार में से कोई सी आसानी के साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर जो गेम्स हैं इनमें से कुछ फ्री हैं और कुछ पेड हैं पैसे देने पड़ते हैं कुछ लेकिन फ्री हैं यहाँ पर तमाम तमाम गेम के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहाँ से जाकर बिल्कुल फ्री में सारी गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं गेम्स बहुत ही अच्छी हैं तो अगर आप फार्मिंग का मज़ा उठाना चाहते हैं तो ये गेम बेस्ट रहेगी लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही अच्छी गेम है फार्मिंग सिमिलर के ऑफिशियल गेम है और टॉप फाइव में से पहले नंबर पर ही आती है तो ये बहुत अच्छी गेम है इसको एक बार लाजम से ट्राई कीजिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी चाहिए डाउनलोड करके प्ले कीजिए और इन्जॉय कीजिए इसके साथ चलते हैं सेकंड गेम की तरफ तो इसी के साथ हम चलते हैं वीडियो की सेकंड गेम की तरफ और यहाँ पर हमारे पास दूसरे नंबर पर गेम निकल जाता है ये भी फार्मिक सिमलेटर की ऑफिशियल सीरीज़ के बाद बहुत ही अच्छा गेम है और इसका नाम है Farmer Sim two Farmer Sim two बहुत ही अच्छा गेम है ये भी एक ऑफिशियल सीरीज़ है जिसकी दो गेम्स आई हैं एक फार्मिंग सिमुलेटर 2015 है और इसके बाद है फार्मिंग सिमुलेटर 2018 लेकिन मैं बात कर रहा हूँ फार्मिंग सिमुलेटर 2018 की यहाँ पर बिल्कुल रियलास्टिक ग्राफिक और थ्री डी पीसी वाले ग्राफिक इस गेम में आपको देखने को मिलने वाले हैं अगर आप कम मेमी में बेस्ट फार्मिंग गेम खेलना पसंद करते हैं और आपके मोबाइल में रैम काफ़ी कम है तो ये गेम आपके लिए बेस्ट रहेगी अगर आपके मोबाइल में फार्मिंग सिमुलेटर की गेम नहीं चलती कंफर्टेबल नहीं है तो ये गेम मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको एक बार आदमी से ट्राई कीजिए आपको फार्मिंग सिमुलेटर का ही मज़ा आएगा और आपको बिल्कुल रियलिस्टिक ग्राफिक दिए जाते हैं और आपको जो लगेगा जैसे कि आप बिल्कुल रियल फार्मर ही हैं और आपको वो तमाम की तमाम मशीनरी दी जाती है जिसकी मदद से आपने फार्मिंग करनी होती है और उनको बेच कर यहाँ पर आपको पॉइंट हासिल करने होते हैं और उन पॉइंट की मदद से आप और मशीनरी भी हासिल कर सकते हैं तो गेम बहुत ही अच्छी है आसानी के साथ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं तो इसी के साथ चलते हैं थर्ड गेम की तरफ तो इसी के साथ हम बात करते हैं वीडियो की थर्ड गेम की और यहाँ पर जो हमारे पास तीसरे नंबर पर गेम निकल के आता है बहुत ही अच्छा गेम है बहुत ही कम एम में सिर्फ सिर्फ पचास एम के अंदर अंदर आपको ये गेम मिलेगा अगर आप कम एम में बेस्ट फार्मिंग गेम पसंद करते हैं तो ये गेम आपके लिए बेस्ट रहेगी और इसका नाम है फार्म लैंड फार्मिंग दो हज़ार बीस यहाँ फ्रेंड बीस में आई है बिल्कुल न्यू है और बहुत ही अच्छी गेम है आपको बिल्कुल रियलिस्टिक ग्राफिक आपको मिलने वाले हैं आपको यहाँ पर ग्राफिक दिए जाते हैं बिल्कुल वन जी गेम्स जैसे और सिर्फ सिर्फ फोर्टी फिफ्टी फोर एम के अंदर अंदर आपको ये गेम मिलेगी अगर बात करें गेम के ग्राफिक की तो इस गेम के जो ग्राफिक है बिल्कुल पीछे वाले ग्राफिक हैं आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस गेम को खेलने में अगर आप फार्मिंग सिमुलेटर गेम पसंद करते हैं तो ये गेम मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको एक बार लाजम से ट्राई कीजिए अगर आप पहले वाली दो गेम पहले से खेल चुके हैं तो ये गेम तो आपके लिए बेस्ट रहेगी यहाँ पर तमाम तमाम मशीनरी दी जाती है मैंने पहले कहा था कि फार्मिंग सिमुलेटर के हवाले से हैं तो यहाँ पर तमाम तमाम मशीनरी दी जाती हैं जिनको बेच कर वहाँ पर ज़्यादा पॉइंट हासिल करना होते हैं उन पॉइंट की मदद से और ज़्यादा मशीनरी हासिल कर सकती हैं तो गेम के बारे में और कुछ नहीं बताता क्योंकि जब आप इस गेम को खेलेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और आप इस गेम को बहुत ही पसंद करेंगे तो इसी के साथ चलते हैं फोर्थ गेम की तरफ तो इसी के साथ हम चलते हैं सेकंड लास्ट गेम की तरफ और यहाँ पर जो हमारे पास चौथे नंबर पर गेम निकल के आता है ये भी सिर्फ और सिर्फ पचास एम e के अंदर आपको गेम मिलने वाला है बहुत ही अच्छा गेम है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और इसका नाम है फार्मिंग सिम 2015 फार्मिंग सिम 2015 वैसे अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर जाए तो नहीं मिलेगी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर बात करें गेम के ग्राफिक की तो गेम के ग्राफिक आपको बिल्कुल रास्टिक मिलने वाले हैं यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस होने वाला बिल्कुल फार्मिंग सिम रिलेटेड की सीरीज़ का अगर आप फार्मिंग सिम रिलेटेड सीरीज़ आपने नहीं खेली तो वो भी ट्राई कर सकते हैं लेकिन अगर आप पहले खेल चुकी हैं लेकिन अगर आपके मोबाइल में कंफर्टेबल नहीं है तो ये गेम आपके लिए बेस्ट रहेगी कामयाबी बहुत ही अच्छी गेम है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी यहाँ पर भी आपको ट्रैक्टर वगैरह मॉडर्न किस्म के ट्रैक्टर वगैरह और बहुत कुछ आपको हेवेस्टर वगैरह सब कुछ मशीनरी आपको इसमें दी जाती है जिनकी मदद से आपने फार्मिंग करना होती है फार्मिंग की हर काम इस गेम में मौजूद है और उनकी मदद से आपने ज़्यादा पॉइंट हासिल करना होते हैं उन पॉइंट्स की मदद से आप और ज़्यादा मशीनरी को ख़रीद सकते हैं जिससे और ज़्यादा फार्मिंग भी कर सकते हैं इसकी जो लोकेशन है बहुत ही अच्छी है आपको अनलिमिटेड लोकेशन दी जाती है जहाँ पर भी आप ओपन वर्ल्ड में भी घूम फिर सकते हैं या कहीं भी आ जा सकते हैं गेम बहुत ही अच्छा है लिंक से जाकर आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं तो इसी के साथ चलते हैं लास्ट गेम की तरफ तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं वीडियो की लास्ट गेम की तरफ और यहाँ पर हमारे पास आखिरी नंबर पर गेम निकल के आता है ये भी बहुत ही अच्छा फार्मिंग सिमुलेटर का गेम है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ फिफ्टी एम के अंदर अंदर मिलेगा अगर बात करें इस गेम के ग्राफिक की तो इस गेम के ग्राफिक बिल्कुल रियलास्टिक ग्राफिक है आपको थ्री डी और पी वाले ग्राफिक इस गेम में देखने को मिलने वाले हैं और इस गेम का नाम है एक्सपर्ट फार्मिंग सिमुलेटर 2020 या फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल न्यू 2020 में गेम आई है लेकिन बहुत ही ज़्यादा व्यूवर इसको खेल रहे हैं इस गेम के ग्राफिक बहुत ही अच्छे हैं अगर आप पहले वाली चार गेम खेल चुकी हैं तो आप इस एक गेम को एक बार लाजिम से ट्राई कीजिए सिर्फ सिर्फ फिफ्टी एम के अंदर अंदर है आपको बिल्कुल रास्ते ग्राफिक दी जाती हैं तमाम तमाम मशीनरी दी जाती है ट्रैक्टर दिए जाते हैं हार्वेस्टर दिए जाते हैं और बहुत कुछ आपको इसमें मिलेगा जहाँ पर आपको फार्मिंग की वो तमाम की तमाम मशीनरी देखने को मिलेगी जो कि रेलास्टिक में होती है और उस मदद से आपने ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग करनी होती है और इसकी भी जो लोकेशन है अनलिमिटेड है आपको बहुत कुछ लोकेशन मिलने वाली है और बहुत सारे फार्मर भी आपको इसमें मिलने वाले हैं इसके साथ साथ आप हेल्प भी ले सकते हैं और बहुत कुछ न्यू फीचर इस गेम में ऐड किए गए हैं गेम बहुत ही अच्छा लिंक से जाकर आसानी से साथ डाउनलोड कर सकते हैं तो इस गेम के लिए बस इतना ही उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर लाजमी से कर दीजिएगा मैं मिलूँगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़